नमस्ते सबैजनालाई अहिले त हामी पोखरा लेक साइडमा छौँ ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई अहिले त हामी स्ट्रिट एटमा त्यही लेक साइडमा हिँडिरहेछौँ सो अहिले लेक साइडमा चाहिँ खुब रमाइलो महसुस भइरहेको रमाइलो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ हालन हालान चोकमा छौँ र यहाँबाट चाहिँ यहाँ लेक साइड त लेक साइड स्ट्रिटतर्फ जान दिइरहेको छैन सवारी साधनहरूलाई र यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ रोकिरहेको छ र यहाँको लोकल बस अथवा बस बाइक स्कुटर साइकल अथवा यस्ता ट्रान्सपोर्टेसनहरूलाई चाहिँ यहाँबाट ब्लक गरेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट त पुरै पब्लिक मानिसहरू हिँडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ फ्रिडम आज ह्याप्पी न्यु इयर पनि हो त्यसै कारण सो फ्रिडम छ यता योतर्फ र पुरै सुरक्षाकर्मीले चाहिँ यता जान दिएको छैन सो फुल भिडियो हेर्नुहोला ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई